もう少し下帰るからちょっと待ってくれゆっくり俺のマイクを聞いてってくれ3つ言わせてください1つ真田さんなかなか手強かったよいいビルも内藤さんも真田さんも強いそれは間違いないけどな 俺の方がもっと何倍も何百倍も何千倍も強いんだよこの野郎次はニュージャパンカップもうある程度倒したよ全員にコンテにできるチャンスだなこれは 誰でもいいぞ優勝してこの俺にこのベルトにかかってこい3つ特にありませんというわけであとは下道さん いないので僕が続きを喋らせてもらいたいと思います次ニュージャパンカップって言ったけどその前に旗揚げ記念日があるね誰とやろうかなまあヘビー級はニュージャパンカップ 出るでしょうというわけでヘビー級が出ないということは久しぶりにヘビーチャンピオン対 IWGP ジュニアヘビーチャンピオンやりたいね、えー、高橋広めということは岡田対ウィル・オスプレイウィル・オスプレイですよね旗揚げ記念日も新日本プロレス 46周年7周年8周年9周年50周年この俺がずっと金の雨をいやいろんな雨を降らせてやるからな俺がチャンピオンでいるためにこの新日本プロレスに金の雨を降るぞ10度目の公演に成功いやー柴田さん、はい、ビル・オスプレイを指名しましたいやー今日あのヒロム君相手にですね 発揮したオスプレイの空中弾を岡田君がどう受け止めるのか、もう岡田君ならね、でもね、オスプレイのスピードについていけますね、多分とんでもないあの一戦になるでしょうね、これまたね。